तेरा मन लौटे गुरुदर्शन ताई विनम्र करे की नियाई विकाना उतरा शब्द न आगा इन दर्शन संग प्यारे जिया Здравейте! Ние се намираме във Варна, на плаж Черноморец. И това е нашата среща на школа Валкирия с Варнинските валкирии. Днес ще извършим един ритуал, който е за семейно щастие. И той поправя любовните отношения в семейството между партньорите. Също така поправя отношенията между деца и родители, между роднините. Ако вие не сте с правилния партньор, този ритуал няма да ви помогне. Какво значи неправилен партньор? Означава човек, който не ви уважава, който не ви зачита. И естествено, ако не ви уважава и не ви зачита, значи не ви обича. И следователно някои ритуали, които правим за любов, могат да подействат разчистващо ако има до вас човек, който не е достоен за вас, той може да изчезне, за да ви отвори пътя за правилния човек. Защото вижте сили искат да сте щастливи. Затова този ритуал не е подходящ за хора, които са обсебени и имат зависими отношения от някой мъж или жена и не са готови да променят живота си. Защото този ритуал ще изчисти неподходящия от вас партньор, а ако вие сте с правилния човек – ще започнете нов меден месец след него. Ще се освободят и подобрят вашите отношения, сексуалния живот ще се възроди, ритуала ще бъде християнски. И така започваме. Ще ни помага Архангел Михаил, целият християнски Григор, Отца и Сина и Светия Дух, както и Пресветабата Богородица, и всички свети, които отговарят за семейното щастие. Призовавам енергията на изцелението да влезе в моето пространство и пространството на всички, които ме слушат. Моите близки, техните близки, моят род и техния род и да ни изчисти, освободи от всевъзможни родови проклятия, от всевъзможни родови наказания, от всевъзможни родови проблеми, които развалят семейните отношения между деца и родители, между брати и сестри и между партньори. Примахват всякакви печати на самота, печати на наказание, всякакви печати на разруха, Има доста силен негатив, като всичко хвърка. Примахват всякакви печати на предателство, печати на длъжник, печати на триъгълник. Примахват се всякакви крадници на семейно щастие, всякакви финансови крадници, всякакви наказания върху рода, които водят до бедност, самота, разруха. Опокояваме всички неопокоени души, които са в нашия род и освобождаваме всички абортирани деца. Молим висшите сили, при святата Дева Мария, както и Исус Христос и святата Тройца Отец, и Свети Дух, да освободят моят род и родът на всички, които ме слушат и всичките ни близки от всевъзможни наказания и грехове, които сме сътворили ние в минали животи или нашите предци да ни освободят от наказание, което от всякакви наказания, печати и метки, които ни обричат на нещастна съдба, на лоши отношения с нашите родители, на лоши отношения с нашите роднини, с братите и сестрите ни, с бабите и дядовците ни, с роднините, с партньора и ни лишават от семейно щастие, благополучие и просперитет. Молим да бъдем освободени от всякакви грехове, които ни обричат на бедност, нещастие, мъки и страдания, както и на предателство в любовта и да бъдат отстранени всички трети лица, които развалят нашето семейно щастие. Нека се възроди нашия дом, нека се запали семейното огнище, да се прогонят всички зли духове, които рушат нашето семейно щастие и носят всякакви мъки, страдания, неразбирателства, скандали, предателства, безпаричие, разруха на семейното щастие. Примахват всякакви всякакви гробишни структури, астрални структури, бисовски структури, демонични структури, адски структури, архонтски структури и рептилоидни структури. Призоваваме силите на любовта да възстановят нашите отношения и да примахнат си възможни проклятия, магии, за развод, за раздяла, за нещастна любов, за самота, за, за бездетие, за безплодие и примахваме всякакви проклятия за унищожение на рода. Проклятия за бедност и нищета и проклятия за самота. Венци на безбрачие, черна вдовица, черен влал, черен покров, мъртвешки саван. Отваряме пътищата на здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация. Примахваме всички кърмични възли, които стоят между членовете на семейството от целия род. Освобождаваме блокажи връщаме всичките блага. Примахваме програми, народови сценарии, и повтарящи се модели на фригидност, импотентност и на сложни и тежки родови семейни кърмични отношения. И се примахва всичкия си възможен негатив на всички нива, във всички тела, във всички жития, бития, времена и измерения от всевъзможни проклятия за унищожение на рода, Проклятия за бедност и нещита, проклятия за самота и всевъзможни други проклятия. се примахва всички си негатив. Магичен, енерген, психологичен, емоционален, кармичен, духовен, душевен, родов, семен, физичен негатив, всевъзможни импринти, импланти, чипове, всевъзможни вношения, убеждения, вярвания, архетипи, стереотипи, патерни, родови, семейни и обществени догми, норми, табута – поведенчески модели, негативни програми, негативни сценарии. И се унищожават всички черномагични защити, подписи, печати, имена на черни магови практици. Се примахва всичкото си възможно и съществуващо негативно кълдаслови, даслови, масло, магически, енергетически негатив, всевъзможно вълшебство, всевъзможни порчи проклятия, сглаз завис, лос, слова, дела, мисли, всички си възможни и съществуващи негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и происход от всички си възможни източници.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 враговете на всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моят род и техния род. Както и с предателите и враговете на българския народ, платено истина за клето. И активираме контейнер номер едно и сливаме всичкия негатив, който имаме в него. И сега си мислете за всичко, от което искате да се освободите. Всички проблеми, които имате, ги мислете. И те заминават в контейнер номер едно. Огъня на причистването и на страшния съд ни изчистват. Всичкото зло от нас изпепеляват, пътищата ни отварят и ни благославят за успех, за споделена любов, за семейно щастие, за бирикет, за благополучие и за хармоничен и щастлив сексуален и семейен живот. Истина, заклето благодаря! Мислете за всички проблеми, които имате семейни, от които искате да се освободите. Болестите също махайте и хвърляйте в контейнера. Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Господи, Примахват всички родови болести, които се предават от поколение на поколение. Негативни родови сценарии. Проблеми, нещастия, трудности, цикличност. Освобождават се и се отварят пътищата за успех. Примахват се програми на бедност, проблеми с закона. Магия, проклятия, нещастия, родови грехове. и си примахва всичкия си възможен негатив, магичен, енерген, психологичен, емоционален, родов, семейен, кармичен, негатив, всевъзможни импринти, импланти, чипове, всевъзможни вношения, убеждения, вярвания, архетипи, стереотипи, патерни, родови, семейни, обществени, догми, норми, табута, поведенчески модели, негативни програми, негативни сценарии. И се унищожават всички черномагични защити, подписи, печати, имена на черни магови практици. Си примахва всичкото си възможно и съществуващо негативно, слови да слови масло, магически, енергетически негатив, си възможно вълшебство, си възможни порчи проклятия, сглаз зави, злост, слова, дела, мисли, всички си възможни и съществуващи негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и происход от всички си възможни източници. Примахнах всички блокажи, прегради, препятствия, негативни въздействия от всички сфери аспекти на нашия живот, на нас и на целия ни род. Изцяло ни се отворих пътищата на здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация. Сброс на всичкия негатив в контейнер номер едно родов личен и кърмичен от всички членове на рода, от родовата матрица, от родовата душа. Каналите ще работят до пълното изпълнение на поставената пред тях задача и до пълното освобождение на нас и на нашите близки и на нашите родове от негатив, болести, нещастия, трудности, мъки, страдания, безпаричие и програми на, и печати на разрушение. И сега можете да си пожелаете да отправите една моба. и да, пожи, да си пожелаете желания да си помолите за прошка към висшите сили, ако имате някаква вътрешна вина и неща, от които се чувствате виновни. Защото там, където има вина, има наказания. И човек си привлича сам нещастията, когато има такава програма. И затова помолете се за прошка, спомнете си всички моменти, които според вас не са били правилни и ви гризе съвистта за това нещо. И след това си нажелайте, помолете се, който иска да се омъжи, който иска деца, който иска щастие в любовта. Отправете своите молитви сега, се примахват всички препятствия, те да се сбъднат. сладость отпущения, он усмея, он затмил Получи се доста силен самия ритуал. Внимавайте само да не го пръска, че лети. Има страшно много родов и семен негатив и загарят всички кармични възли и кармични контракти на сложни и тежки кармични отношения.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 И естествено ви чакам с добри новини, защото тази година ще има много сватби и много бебита. Чао, чао!